вечер, да? Вообще музло, йоу. Разъем! Илья, успокойтесь, темно, бью. Давай еще. Постараюсь. Красноселка здесь, нахуй. Е, красноселка сквад, мы. Владик, Подходите поближе, ребята. it up. Something in my stomach and I can really ignore it Sometimes you like Jim and Marie, ring Feather to my wing and the what's when I sing So with my sins and scars Still with my palms, yeah всем спасибо. Это реально круто. Всем спасибо.